今日だけは怒るな心配すな感謝して行を励め人に親切にありがとうございます Have a wonderful day